Reflex van ProNails, een nieuw Natwell Nail Treatment, waar je heel strak en mooi mee kan lakken. De nagels geven een hele elegante, mooie look. Je kan ook kiezen uit meerdere kleuren. Wij zijn alvast een grote fan van deze All-in-One Smart Gels. Echt een aanrader.